ya razi shibdi alaya pandiya maina ang salatum te diraya laka diraya elaka hai ingna razi adamadiya oisala hai ethewa raya gareri wan be tagu be bayari sa thawan alai lai tha aya dikhat sa diraye shibdi ala phana phanga sala sarhai abon chie aya razi du sanga ທວະນະດາມະບັດຕະທິໄນຄາມົນຄັນຄົນຫວຍເຍອາຍາຄັນລີອະລາຍນາເຈຖືວ່າຊິທວັນບັດຊງະບະລິງອະລາຄືໃຫ້ເຊມດັງຍາເດດັງສັດພານະຍາທວະນະດາມະບັດຕະທິໄນເບງທະຕະກູຊິຍາເຍຕອນອັງສະຣບັດນິນາຕອນອຂັງງານງາໃຫ້ທິມທີຊິບດີລາຍ ရှိပတိထိတ်လောညာရှိပတိရီဖာနေဖမီဟေနဖန်ရမ်တင်ထေတခန်ဘေစနာတောဒိုင်တန်ဘရရှ်ဝီဂေကမဲလိုက်တဲ့အဟော့ပေဖန်အဘန်တိကတ်ငုံနန်ဒိုင်ချခန်ထေတခန်တခန်နေအာယာကိုဒီဆပ်အညာယာဇီရှိပတိနာ sea level timon asem king wai madam pa ahang ya raziri he ko e ang na razi aramai ko ya na ma e ang ko ya razi ri na a ya razi tiwan he ang de ko ya ye ra na shibdi mo tiwan mo hai na e ti wa lung khu tren gang ga ai ko la ka tini tini ko razi ya razi lai zan ala sa an ne ra na tiwan mo tiwan hai na kaya razi he an ya ang ya wang dong tren bo ga gang ga ai ko ya an ne kiwan razi hai na ya razi masung hai adam ya ya sudam gulung gulung ko ya ane ya kiwan sibidi mo hai na itu ya, kam an ram hai ko laka hai kam kwang hai an be ya itu sibidi ala laye kiwan razi masung hai ko ya sibidi mo ri pat na sanga na ya tuan mabat ratu hai kilaban sat kam dagube ya sibidi ala raya ye chikon khone ne gang de gan ne sia awa jang an be shi bidi ala ye gang de gan ne an thu ai ne sla la wat thu ai ne na bang ka mai wa ga ip ma lo ne ya ri ka ka mai an ne ka mai sla ye khu sla ne madam shi bidi ala ya ra thu ai ye e ku la ka tang me sat me nam sa ne ga ta gu ga za ga te shi bidi ala da sa shi tang sa tit ne ga te จีจานก็มาขัดเทตจะชินชีวิตอะไรลบันจันรำให้นะเองนะห้างวัดทนายนะเอ่อกระไรพระจุริเชียจุริเชียคิลบันบันนะเราจีมาส่งพระงางเบอิงรายาอิงโอมังการีปินลำละพัดรันอลายาชิติกันรีลอนลำกระไรพระจุริเชีย ครูสลาชีชิงสลาสารวยนะอย่ารจิชิบดีคมนะคะให้ยิงนะคิมพะลอยเอครูสลาชีชิงสลาสารรจิไวลอย่ารถือนะมายูระกองระถือเอเอเทละคะสคันอารัมให้เกวังดืออดมสิคองดือเอทมีวรลำอิบลาเหตุวเทียอิบลำเก็ก็ไม่ทชายาเยอารานะวังซีซันคารออารัมไม่เก đi bộ na wang ri na hime sát an thai na ga lo po na ma lai sha ya tung zam wa ma bat ade tung zam wa zan ya wai ka bi lo ya ye ga mai ga ba ri nữa tung zam wa ga ma lai la ka hai ala đang dang wai ing na lo ya dạ ye Tần chú rồi. Oh.